السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكل المشاهدين والمتابعين على اليوتيوب اليوم جيتكم درس جديد حول الملف دراجة نارية لسرعة 60 أي دراجة نارية سرعة 60 المحركة 50 سي سي الدراجة البطة الكلاسيك عبد الحليم البطة فحل نثية سبع ظروف البيجي البيكم كافة النوعيات هذا الملف اليوم نشرح لكم عليه شرح جدا بسيط هذا القبق الخارجي أو الفلاون احنا نسميه هنا عندنا هذه ملفات شحن مثل ما نسميها المخدات هاي مسؤولة عن شحن الدراجة النارية عن طريق الكتف من الكتف يحول للباتري هذه لما تطلع الملف تضربها كاغجان داير مداير حتى حتى تنطيك نارية مضبوطة هذا الحقل المسؤول على ملفات الشحن اللي يخرج النارية هنا اذا نلاحظ هذا عندنا هنا مغنطة بها وايرين هاي الوايرين رايحات العقل الدراجي هذا الملف دراجة بطة فحل مواصفات الاختلاف اللي يكون بالملفات الباقيات احيانا بالمخدات مالت الشحن هذه الملفات تكون اكثر عدد واحيانا بالفيش هذه بدل ما ثلاثة فيشة وحدة هذه عندنا القبض هذا اذا تلاحظ كالتالي هذا يقعد هنا بالشفت مال الكرنك من هنا يجي تصير عندنا هنا فره هاي الفره هنا لما راح تصير هذه اذا تلاحظه راح تصير عندنا شراره هنا على فره الدراجه وهذه الشراره راح تروح للعقل ما شباب هذا في ايش هسه اذا تلاحظ هم. ابيض خط احمر ابيض خط ازرق ذني للعقل انتهينا اصفر خط احمر بابيض ذني الكتف الشحن مسؤولات عن توليد الناريه وكتب الشحن يحولها للباتري ومن الباتري كافة الدراجة هذا عندنا هنا بهاي الدراجة هذا مخليلي مالت العقل مالت الملفات كذلك تروح للعقل هذا عندنا الفلاوين هذه تنضرب كاغت جان داير مدايرها هاي المغناطة هسه اذا تلاحظ شوف شلون سحبت الدرنفيس هنا عندنا هذا هذا الشرح هاي الفتحة الصغيرة هاي الفتحة الصغيرة هذا مكان السيلة اللي موجودة وشفت الكرنك كرنك هاي اذا ما قعدت center ما راح تنطق ناريه اكو بعض الناس ما قاعده عده center وما تنطي ناريه وتطلع صوت لما يشغل الدراجه اكو صوت يفتر يضرب بوش هذه اذا تكسرت منه هاي المغنطه اذا تكسرت ما راح تنطيك ناريه ماشي اخوان هذا كل ما موجود بملف الدراجة لا تنسى الاشتراك لا تنسى اللايك تحياتي للجميع مع السلامة